এটা সিমনবাড়ি চাউমিন চাউমিন সেন্টার ଟିକେ ଠ ଠ ଠ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବ ନା ହଁ ବୋଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ନା ଇଆଡ଼େ ସବୁ ହଉଛି ନା ଇଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ୍ ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ ତମର ସବୁ ଆଡ଼େ ଆଇବେ ବାହାରିଲେ रेडी रेडी रेडी निया लगे छ कि नाही निया लगेले पूर्व नाही के कोना ଏବେ ଲଗେଇବା ଏବେ ଗରମ କରି କରି ଦେବା ନାଇଁ କଞ୍ଚା ମସଲା ଖାଇକି କଞ୍ଚା ମସଲା ଖାଇକି ପଠେଇଦେବ ନା କ'ଣ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ମସଲା ଖାଇବ ନା କ'ଣ ଏତେ ଗୁଟେ ଦେବୁ କି ତମକୁ ଭଲ ହଉ ପରିବା ଦେଇନଥିଲେ ନା ମୋଟା Mano, ese pinto. Sí, tome, tome, entiende, no vean. Entiende, que mi compa, entiende. Ay, tú con el arriba, tú. Corta, tú, eh. Eh, zapala. अरे भाइ तिला भाइ आज जितला ना क्या बेसी ए भाज आउँछ नि पचाडि काहीँ भन रेकर्डिङहरू काहीँ खेल्दैन तपाईँ कहाँ भेटिन होइन अँ पुरा हाम्रो पैसा काफी देवे भन्छु जा भाइ फेरि बाबा सिंह अब त्यो